안녕하세요 마카오 권입니다 오늘은 타워지공 가족 15편이고요 제가 저번 주에 말씀드렸잖아요 타워지공 부부는 아들이 너무 힘들어해서 데리고 나갈까란 고민을 했다는 걸요 아들이 무려 65일 동안 단 한 번도 바깥을 나가보지 못했다고 하는데요 2주 격리도 아니고 두 달 넘게 집에서 단 한 발자국도 못 나간다고 생각하면 저는 정말 미쳐버릴지도 모르겠어요

因为放完寒假之后就已经不太安全，我们就没有让他下过楼，所以他也实在是很难受。我决定今天就把他带下去溜一圈。来，小子，啊，好，你坐在这儿，要戴口罩、戴眼镜，然后回来就要洗头洗澡，还戴手套，好不好？好的，好，坐在这里，听话。抓一下我的眼睛呢？抓一下眼睛，更不能抓眼，睛。不要抓眼睛。他有小口罩吗？啊，对，小口罩，我给你试一下。 可以不？不行。你那一还好吧？看，带我那个吧。这会扎我头，我记得的。哎，你试一下，你试一下，要不然你就出不去了。你想出去吗？那你就试一下呗，试一下。哎呀，还让我扎一下头，我我受不了。这个行了吧？好紧哦。 <laughs> 把那个眼镜戴上，他那个眼镜呢？我记得这个。 一戴就会变颜色，变个可以吗？好，就在这等着我们。你给爸爸看，他一崩，他就把口罩弄到下面去了。 <laughs> 你看他一弄，这这有啥用嘞？主要就是呼吸，把呼吸。对呀，你这样没用的。那你戴不了口罩，你怎么出去？戴戴戴。你不出去了？你不出去了？谁叫这口罩这么大的嘞？失败，失败，戴口罩失败。没有合适的口罩。你不出去了？ 儿啊嗯谁叫谁把这个变这么大了就不可以给我变小一点 어. 결국에는 실패네요. 어린이용 마스크가 아니라 성인 마스크라 계속 흘러내려서 데리고 나갈 수가 없다고 합니다. 좋다 말았겠어요. 다음 영상은 다른 날짜에 지원 물품이 왔다고 해서 내려가 본다는데요. 어떤 물품이 왔을까요? 근데 이 영상 속의 지원자가 방언을 쓰기 때문에 중국어 해석이 안 되는 부분은 양해 부탁드립니다. 이쪽 사투리는 진짜 거의 못 알아듣겠더라고요. 먼저 이 가족이 해바라기씨 빨리 먹기 시합을 한다고 하는데요 중국은 심심할 때 해바라기를 자주 먹거든요 저도 유학 시절에 중국 친구들과 대화하면서 많이 먹곤 했는데요 보러 가시죠 샤区群里面发消息说每栋楼的楼下都有爱心菜发放 也没有说是彻底免费呢，还是收费？我现在下去看一下情况，这是通知自己带个袋子下去。土豆我们家不用啊，土豆我上次还没吃完，反正你看着，看着。哎，美女，哎，是不是可以领菜呀？可以，装了自己装，拿青椒随便装，南瓜你要要的话就装一个南瓜。这是谁送的？这是？啊？这是谁送的？ 别个卷的，不要钱的。啊啊，自己拿是吧？哎，好，现在随便拿。啊，谢谢啊。你几号放的？我是。不用签字，你告诉我就行了。看这个子，嗯，都是青椒是吧？ 这后面全部是青椒，茄子就茄子就这一箱，就是茄子跟青椒还有南瓜。哎，南瓜。啊。茄子是。哪一个？再拿一个。茄茄子面就拿到这了啊。茄子上回。哎，爱心菜不要钱的。上回茄子。你要几号放的？啊。茄子给你装两个好吧，那丝给你拿的咯。茄子茄子不要。 不要茄子，哎不要了。那你一个南瓜，南瓜拿上去了，只有一个南瓜。哎好。你卖的上楼啊？哎好好好。好谢谢啊。好不要紧，上个三个三个。小罗。那么大一袋菜。嗯，主要的是青椒。青椒是吧？好。然后我拿了四个茄子，一个南瓜。还有南瓜？嗯。好好好。嗯，我准备把这个口罩，嗯，送一个给那个，送两个给那个消费那个志愿者。你把这个给他吧。嗯。 그래도 중국이 요즘 들어 지원을 해주기 시작한 것 같은데요. 이때까진 뭐 했나 모르겠어요. 아직 국내 상황도 좋진 않지만 저는 요즘 해외 상황도 많이 눈여겨보고 있어요. 미국과 이탈리아는 하루에 5천명 이상의 확진자가 나왔고 유럽 대부분에서 확진자가 폭발을 하고 있는데요. 문제는 사망자가 엄청나다는 거예요. 치사율을 한번 보세요. 물론 메뉴의 중국의 수치는 말도 안 되는 거니까 제외하시고요. 0을 하나 더 붙이면 모를까. 완치자가 90% 수준이 됐다는 것도 믿기지가 않네요. 우리나라의 확진자도 지금 두 자리 숫자와 세 자리 숫자로 왔다 갔다 하고 있는데요. 하루빨리 한 자리 숫자, 더 좋게는 0이라는 수치를 보고 싶네요. 오늘 영상은 여기까지고요. 영상을 잘 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.